Były lata, kiedy było wszystko. To Były tak lata. chroniło jak przyszły tak, tak. święta, tak. jest, ale to było... Chyba, Nowa huta, jak wiadomo, została zaprojektowana wbrew logice, zlokalizowana najmniej odpowiednim miejscu na, na żyznych ziemiach. Zaproponowano mi dołączenie do grupy, która już powstawała w Warszawie, y, projektowania nowego miasta pod Krakowem. No, a młodego architekta, który zaczął dopiero właściwie swoją karierę, propozycja budowy nowego miasta to była praktycznie nie do odrzucenia. Jakoś babcia mnie tu przywiozła. Mówi, chodź zobaczymy, co to jest za ta huta, bo to tak jeździli, nie? I tutaj miała jakby takich znajomych babcia Romów, nie? No i przyjechaliśmy tu. Ja chciałem być wolnym, po to pojechałem yy, yy, do Krakowa, po to właśnie uciekłem prawie, że yy, z Bydgoszczy. No i tak trafiłem do Nowej Huty przeczytałem gdzieś na murze jakieś ogłoszenie, że jest jakieś mieszkanie do wynajęcia. No i trzeciego dnia udałem się do Nowej Huty i pomyślałem, że to jest właśnie tu. Inni tu przyjeżdżali z Kenian i chcieli budować nową przyszłość, a drudzy po prostu byli tutaj zsyłani. Więc moja rodzina w latach 50., y, ponieważ mój ojciec był zamieszany antysocjalistyczne nastroje. To wtedy nie było dobrze widziany. W związku z tym skończył w ciężkich więzieniach. A moja matka pozbawiona imienia, praw obywatelskich na parę dobrych lat. No nie miała gdzie się podziać. Z ulicy Smoleńskiej musiała poszukać sobie nowego miejsca i znalazła sobie tutaj, w Hucie. W 50 roku w grudniu, w grudniu, w dzień Wigilii, przyjechali nas wysiedlić w dzień Wigilii. Ojca zamkli, a myśmy zostali sami. Przemieszkaliśmy już do, do marca i 1 kwietnia przesiedlili nas już tutaj do, do, do Bieńczyc, do dworu. I po, y, po przesiedleniu nas za trzy dni ojciec wrócił. Gdy się zapytał, za co się ciał, to mu powiedzieli, że żeby był spokojny, żeby się nie pytał, bo jeszcze może tego y, dostać <laughs> dalej siedzieć. Myśmy współczuli, bo ludzie byli wywłaszczani za grosze praktycznie, a praktycznie to była grabież. No, wiele samobójstw było, prawda, także wiedzieliśmy o tym i próbowaliśmy w jakiś sposób no, tłumaczyć ludziom, że to nie jest od nas że to nie jesteśmy my z tymi złoczyńcami, tylko że my wykonujemy pewną pracę związaną z projektowaniem. Zobaczyliśmy tą hutę, jak ona wygląda. No piękna huta była, no mi się to podobało, że ona była piękna. No, no te domy, no te, ten luksus domu, no bo jest wanna, jest to wszystko, to zupełnie inaczej. Na przykład dyrektorem takiego odpowiedzialnym za inwestycje na tym osiedlu pierwszym, który projektował, był właśnie fryzjer. No więc on żadnej świadomości nie miał, prawda, architektonicznej, ale on uważał, że to, co ja robię, to jest dobrze. I wobec tego, poza tymi topolami, które kiedyś wspominałem, kazał posadzić to pole, które były bez sensu tam, no to w zasadzie wszystko się zrealizowało tak, jak chciał. No i tak mi się to spodobało, jak to się mówi, ze wsi się przyjechało, to to na wsi nic nie było, nie? A to jak przyjechałam, Boże, tyle młodzieży, tu zabawa, tu można wyjść, ech, tym się, ale by się człowiek urwał, nie, do tych huty. Tadeusz Daszycki też niewielki miał doświadczenie, miał doświadczenie w projektowaniu budynków, no, miał doświadczenie w odbudowie Wrocławia, ale to nie było budowy nowego miasta. Czyli tak troszeczkę po omackuśmy chodzili. Proszę pamiętać, że myśmy budowali to miasto w kompletnej izolacji e, od tego, co się działo na świecie nie było ani publikowanych materiałów. Nie można było wyjechać. Pierwszy jakiś wyjazd tam do Szwecji, który dzisiaj nawet w Hucie można zauważyć, prawda, blok szwedzki, prawda, tamte obiekty, które powstały. Ale to były takie epizody tylko. Myśmy próbowali na, wzorować się na renesansie, e, bardziej niż na tych klasycznych różnych stylach. Ale przywożono nas do Warszawy, pokazywano nam przykłady. Ja przyjechałem kiedyś z projektem do zatwierdzenia i przyjął mi taki minister budownictwa wówczas, taki ubek typowy. I przerwał swoje urzędowanie, wziął szofera i mówi, to ja was zawiozę, mówi, pokażę wam, jak trzeba budować. I zawiózł mnie na ulicę Grujecką, gdzieś pokazywał mach radia, który był w takim socjalistycznym stylu budowany. Stanęliśmy tak przy nią, tak patrzymy przy szybę i szła kobieta akurat taka zawiązana, jakiś tam dobołek niosła i tak stanęła i tak patrzy. On mówi, widzicie, Tą kobietę ta architektura wzrusza, mówi tak. Mieszkanie było niby jednopokojowe, ale kuchnia była bardzo duża i pokój miał dwa punkty. Y, było okno na, na wschód, a balkon był na stronę południową. No i mieszkanie miało, pokój miał 28 metrów. Był bardzo duży pokój. Postanowiliśmy zrobić dwa pokoje, taką ściankę działową, ale trzeba było przenieść punkt świetlny proszę sobie wyobrazić, jak się zaczęli panowie elektrycy do tego dobierać, żeby przynieść. to jak wyjęli ten żyrandol, to tam wy, wyleciały z tego męskie spodnie robocze. Tak, tak to się butowało. Panu, jak żeśmy tu weszli, to nie było światła, nie było gazu, nie było wody. W tym pokoju to była taka góra parkietu, co się y, podniósł do góry parkiet, to tośmy udeptywali, no ale miałam swój kąt. Blok numer 11 na osiedlu obecnym Krakowiaków, Krakowiaków, a y, pierwotnie było, to było C2, y, akurat wychodził jedną klatką na do, dom y, moich rodziców, także była wystawiona, e, wykopy zrobione pierw po dwie klatki, a trzecią klatkę trzeba było dom usunąć. Postawiono budynek, znaczy zaczęto budować budynek, który przekręcono jak gdyby wejścia od strony, nie od ulicy, tylko od strony e, dziedzińca. No i trzeba było niestety wyburzyć pewną część i zwrócić z powrotem. Ale to jakoś to na terenie miasta to nie było tak drastycznie jak na terenie kombinatu, gdzie całe maszyny ginęły, prawda, zasypane itd. Tak Tam to było na wielką skalę. Natomiast na terenie miasta to były pomyłki, jak wszędzie, ale w gruncie rzeczy y, takich drastycznych jakichś przykładów marnotrawstwa wynikającego z takich pomyłek, to ja muszę powiedzieć, że nie zanotowałem w pamięci. warunki pracy w kombinacie były wyjątkowo ciężkie. Wyjątkowo bardzo ciężkie, bośmy produkowali stal metodą y, za króla ćwierczka. Tak, trzeba powiedzieć, y, że wytapianie stali w piecach martynowskich była metoda wytapiania z, z, y, z drugiej połowy XIX wieku kuta zaprojektowana była przez e, no, Związek Radziecki. Dał nam projekt, a oni mieli ze Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone dali ile lat wstecz, wcześniej im i to dali, dano im takie metody, które w Stanach Zjednoczonych już tak tą metodą nie produkowali. Na początku, jak żeśmy pracowali, to były e, buty zrobione z drzewa. Drewniaki były, żeby można było tam chodzić mm, blisko pieca, bo wytrzymywały dość y, najdłużej właściwie. I fartuchy azbestowe były zakładane. Jeszcze były też nakolanniki takie, też azbestowe. No prawie, że wszystko w azbeście. Więc wiemy, co to znaczy. Nie? Teraz wiemy. Ale wtedy myśmy nic nie wiedzieli. Myśmy to zachwalali jeszcze, bo to nas chroniło od żaru. W latach 50., 60., 70. rozdawano tej pracowni. I to była taka masowa akcja. W związku z tym ludzie, no wiadomo, twórcy potrzebowali pracowni, potrzebowali gdzie mieszkać, a w ogóle problem z mieszkaniem to była dosyć znana historia. Gdzie się zapisywali w ogóle, gdzie się tylko dało, najczęściej do partii. No i dostawali te swoje mieszkania. Bardzo szybko się zorientowano, że powołani do życia takiego wielkiego stwora, nie wiem, tylko kombinat, robotnicy i właściwie na całej tej gołej ziemi nagle miasto z niczego, które powstało, to jeszcze nie jest to. I wtedy powstała taka zabawna instytucja kaowca, takiego człowieka kulturalno-światowego, który miał zorganizować ludziom no, jeszcze jakąś rozrywkę. No poza zjazdami oczywiście partii, no, były to potajcówki. No a potem zaczęły się rozwijać i przeradzać, ludzie jednak potrzebowali czegoś więcej. Więc mnóstwo tutaj y, zjechało twórców rozmaitych. I to w tej, na terenie Starej Huty, i tych Miszczejowic, i Bieńczyc, mieli tam już pracowni, zaczęli tworzyć i było wyjątkowo jakoś, w tych latach był wyjątkowy wysyp w ogóle utalentowanych ludzi. Gdyby to były inne czasy, to myślę, że nasza sztuka byłaby znana w ogóle w Europie. Pamiętam Również y, te różne takie y, zawirowania polityczne, jak między innymi w pewnym momencie poemat dla dorosłych Warzyka. Otóż on wpłynął na kształt przestrzenny Nowych Husz, dlatego że wtedy władze partyjne nagle się zorientowały, że nie ma usług Teatr powstał dzięki Pomatowi Warzyka. Y, kino Świt, prawda, Światowit tam się jakoś nazywało, to te kina zostały zlokalizowane dosłownie dzień po, po tym poemacie. Był telefon z Warszawy, ja pamiętam, trzymałem ten telefon, Ptaszycki gdzieś wyjechał i mówi natychmiast zlokalizujcie tam kino. I szukaliśmy miejsca gwałtownie, to nad Skarpą kino, to, to właśnie ono zostało zlokalizowane wtedy, typowe kino jakieś. Mhm. Stylowa była otwarta przede wszystkim jako e, restauracja, kawiarnia pierwszej kategorii. Był to ekskluzywny lokal, w którym były, odbywały się dancingi, grali tam, grało pięciu panów, było dwóch elegancko ubranych portierów, którzy przestrzegali wymogów, że mężczyźni nie mogli wejść do stylowej nie, mając, nie będąc w garniturze i krawacie to było przestrzegane. Na każdym kroku zabawa była. Na każdym kroku, gdzie się człowiek nie obejrzał. A ile żeśmy z mężem, to już nie mówię tam z mężem, ile żeśmy par butów zdarli y, pod pocztą, y, bo tam jest taki plac, jak poczta jest, jest taki duży plac i takie dwa kołchoźniki były przypięte i stamtąd no, różne melodie szły. A już jak y, robotnicy szli z, z kombinatu, e, to nie było tak, że tramwajem jechali, czy tylko na nogach, bo jeszcze nie było nic, prawda? Tośmy tak, e, dziewczęta, kiedy, e, tośmy tylko patrzyły, kiedy będą oni szli, nie, te chłopaki. No to oni tak nieraz w tych gumiakach, w tych baciakach, bawiliśmy się, nie było tak, że garnitur, kraba czy co. Tak, szedł z pracy, tak my się bawili no tośmy tam parę par butów zostawili na tym betonie. A w 60 roku mieliśmy telewizor, nikt nie miał jeszcze bloku. I dziecina, misia z okienka by przychodzili i, i bawy, zabawy także, że... A jak była trendowata w 60 którymś roku, to chyba z pół znajomych ale właśnie dla mnie też i Huta i te czasy miały też, wiązały się właśnie z tym aspektem. Że generalnie intelektualiści, ludzie, którzy tworzyli tą codzienność, to jeżeli, no, jeżeli można było się nim jakoś pochwalić, no to, no to płynęły jakieś tam profity z tego. Natomiast jeśli nie, to ich po prostu niszczono. Na tym polega dramat w ogóle tych, tych czasów i tych ludzi i tego pokolenia całego, że generalnie zniszczyła wartość pracy intelektualnej. Przez to zniszczyła wartość w ogóle człowieka jako takiego dobra, no, takim humanistycznym żaglądzie. Człowieka, który coś nowego wnosi, jest, nie wiem, e, coś tworzy, coś daje. Całe społeczeństwo dzięki temu wzrasta. No, zaczęło się, no ważne było tylko, czy ktoś kopierowy, nie wiem, coś... O Boże, tak gloryfikacja, mm, nie ujmując nic pracy fizycznej, ale ta dziwna taka dysproporcja i jakaś takie widzenie w krzywym zwierciadle spowodowało, że do dzisiaj właściwie nie ma szacunku dla, dla pracy ludzkiej, dla wysiłku intelektualnego, dla kształcenia i w ogóle jakby zrozumienia, że dzięki temu w ogóle jesteśmy tym, kim jesteśmy. Ja nie byłem zainteresowany nową hutą, budowaniem czy działaniem czy coś, tylko szukałem powiedzmy gdzieś, gdzieś gdzie ja będę mógł jako fotoreporter co, co, coś robić, pracować i zarabiać. I to mi się udało w Nowej Hucie. My jako młodzież wtedy uwierzyliśmy w to, że ustrój socjalistyczny jest wspaniały. Między innymi dlaczego? Dlatego, że ja jako yy, młody człowiek wyszedł z takiej ogromnej biedy, bo taka była, za okupacji, więc dla mnie i dla wielu innych kolegów było to bardzo dobrze, bo dostaliśmy internat, państwo nam dało internat, mieszkanie, dali nam y, możliwość y, y, no, żywienia tam darmowego. 1955 roku po skończeniu technikum hutniczym dostałem nakaz pracy, że mm, mogłem sobie przyjechać tu do huty imieniem Lenina z taką wielką pompą, bo to Boże kochany, świat piękny będzie tutaj. No i taki był. Kombinat to była wtedy instytucja dosyć taka hermetyczna, strzeżona. No ale głos potrzebował zdjęć z kombinatu. No więc tam starali się, żebym ja dostał, e, dostał zezwolenie fotografowania. No więc w końcu to zezwolenie dostałem. Z początku trzeba było, ale to było też obwarowane, bo każde zdjęcie musiałem wpisać do przesznurowanego zeszytu z policzonymi, ponumerowanymi stronami, przynieść do działu specjalnego. W działu specjalny, bardzo ważny pan, <clears throat> pytał, dlaczego ja to zdjęcie zrobiłem, y, kto zlecił i w ogóle. Ja mówię, no ja, no sam, no takie ładny obrazek. Uważacie, że to ładny obrazek, a dlaczego? No bo, no bo mnie się podoba. No, pytania, pytania, które mi się zupełnie wydawały idiotyczne. No a potem bito, stempel na zdjęciu i no to, no to można drukować. No ale ponieważ ja tych zdjęć dużo robiłem, więc w końcu ja już, ja już wiedziałem, co, o, cze, cze, czego unikać dla świętego spokoju, to sam chodziłem, nikt mi nie musiał towarzyszyć. I przynosiłem jakoś to szło. Były czasem takie propozycje, Boże, żeby tak udokumentować trochę, nie, a może ten kombinat namalujecie, a namalowalibyście. Ale jakoś nie było chętnych nigdy. Nie było też z tego powodu jakichś potwornych kar w związku z tym. Nikt się jakoś tak specjalnie. No, raczej to się traktowało jako takie no, być może, że kombinat też oczekiwał, że będzie miał jakiś dokument ludzi pracy. Sponsorował w końcu te wszystkie działania, jakieś domo ośrodkowo-kulturowe, więc może chciał mieć taki dokument, ale nic o tym nie wiadomo, ja się nigdy nie spotkałam osobiście z jakimś takim sekretarzem czy przedstawicielem takiego czegoś. I... I on mówi na przykład, że dam wam listewki, a wy mi za to namalujecie, nie wiem, wielki piec. Nie? Ale nie wiem, czy nie było takich akcji, bo naprawdę ludzie, na każdy wydział chyba miał w ogóle kogoś takiego jak plastyk wydziałowy. On miał tam jakąś kanciapę, często tam malował swoje też rzeczy przy okazji. No i były, tak powiem, na takie usługi jakieś takie, trudno to nazwać, teraz się to nazywa marketing, a wtedy podobne. Na początek zaufałem im, tak. I jako kandydat y, byłem przez rok czasu. Jako kandydat do partii miałem legitymację, dostałem legitymację kandydacką ale obserwując wszystko dokładnie dookoła, zrozumiałem, że nie tędy droga. Więc y, ja mówię nie. I z tą książeczką partyjną <laughs> poszedłem do pierwszego sekretarza partii. Już y, awansowano mnie za mistrza, bo już było upłynęło półtora roku. Chcę myśleć tak, przecież dam sobie radę, gdyby mnie zdegradowali, to ja za fizycznego pracownika poradzę sobie. Jak już postawiono tego Lenina, te wszystkie flagi tam z okazji różnych urodzin innych rocznic majowych, no to po prostu wiadomo było, że to jest plac przeznaczony po to, żeby tam zgromadzić ludzi, coś tam odczytać, coś tam, nie wiem. No i ten biedny Lenin przeżył swoje wtedy. A to mu zapakowali coś, nóżka odpadła, a tego polewano czymś. A no, najbardziej pamiętam scenę z zarzuceniem liny stalowej na szyję i taki cały tłum rozświeczony ciągnął za głowę. Usiłował to ruszyć, ale to się nie dało. Mówi ksiądz w niedzielę przed 27, a to była środa, a to niedziela była chyba 23 kwietnia tak coś, że przyszło pismo, że trzeba usunąć ten krzyż, który był w 57 roku wkopany uroczyście z kardynałem Baziakiem, jeszcze wtedy był. I był ten książę Sapiecha też na tej uroczystości, tysiące ludzi. My to mamy wykopać, bo tu będzie szkoła tysiąclatka. Ale nikt sobie tego nie wziął tak do serca. Poszliśmy z mężem do kina. Nie było nic. Cisza, nie? Naraz przerwali film. Ogłaszają, że coś się dzieje na mieście. Patrzę, a tam jest już koparki, zbiorowisko. Dobiegam, co tam ludzie już przy krzyżu stoją. Jezus Maria. Idę do proboszcza. No i proszę o pomoc jakąś, o wsparcie, no bo no nie, niestety powiedział, że będzie się modlił, wy się też modlić. Nie mogę się włączyć. Wychodzimy z kina. Boże, kochani, nie mogliśmy do domu dojść. Po klatkach żeśmy się chowali i aby tylko do, do domu do dzieci dojść, nie? Jak żeśmy przyszli do domu, no to mi się, Boże, no wojna, wojna. Ja jakoś y, szłam na drugi dzień do centrum, no idzie łaba taka tych ząbowców, strzelają, uszy człowiek zatyka. No naprawdę, no tak bym była na, gdzieś na ogniu, nie? A tu jakby otworzyło się okno, to petardy leciały do okien. Jak zaczęli tymi gazami strzelać, nie było czym oddychać, po prostu człowiek się dusił. Ja akurat byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych. I nagle na, e, w New York Timesie na pierwszej stronie było napisane Riots in Nowa Huta. Ja jak zobaczyłem tą gazetę, to myślałem, że zaczynam czytać, okazuje się, spalili tam komitet partyjny. I, i mało tego, ja miałem miesiąc, e, dwa tygodnie później, miałem y, naznaczony wykład w Harvardzie na temat odbudowy miast polskich. Proszę wyobrazić sobie, ja przychodzę na tą, przyjechałem do Bostonu, wchodzę tam do tej sali, tłum ludzi. Bo ktoś tam powiedział, że to jest facet, który projektuje nową hutę, a Rajec Nowa Huta, pierwsza, pierwsze rozruchy y, w krajach komunistycznych w Polsce, prawda, na tle kościoła. Naraz pełno policji, tych wszystkich, kobiety mówią, kobieto uciekaj, bo cię gonią. Ja tyle byłam przytomna no i znałam rozkład budynku, że ten budynek miał dziewięć klatek, ale można było od pierwszej do ostatniej przejść. Wpadłam w pierwszą narożną, bo tak, tu na wprost krzyża, które są te cztery klatki, trzy klatki, są nie przejściowe, tylko ta narożna jest przejściowa i później te wszystkie wychodzą znowuż na, na ulicę. A u nas nie, tylko od podwórka się wchodziło. I ja przyszłam do domu i mówię, mamsiu, co ja mam zrobić? Policja mnie goniła przebierz się, bo miałam taki trend czarno-seledynowy, żałobny. Zdjęłam, przełożyłam na drugą stronę, przebrałam się, normalnie wychodzę. Mówię, idę, ona mi została, idę. Wychodzę z klatki z przeciwnego bloku i na wprost bloku wychodzi pani w żałobie, a tu pełno już policji, milicji stoi, zomowców i do wozu ją zabierają. Ja mówię, w imię Boże, przecież ja jestem cudem uratowana. Nie, nie, ja miałam być zabrana, bo przecież gdybym była wybra, wyszła w tym samym płaszczu, to bym nie. I ktoś za mnie cierpiał, no ale może tak miało być, nie wiem. Bezpieka mogła praktycznie każdego zamknąć prewencyjnie na 48 godzin. Do tego nie potrzebowano nakazu prokuratora, nawet, nawet, y, nawet E, e, bezpieka nie musiała się tłumaczyć, dlaczego to robi po prostu. To był 48 godzin, to można było spokojnie każdego, każdego zamknąć, co oczywiście służba bezpieczeństwa wykorzystywała e, wobec działaczy opozycji przed różnymi świętami, kiedy można się było spodziewać różnego rodzaju manifestacji. A, szkoda, szkoda nawet, szkoda mówić, co się tu wyprawiało. O, było zabawne, bo papież przyjechał przecież do Nowej Huty. Pierwszy raz, to tak jeszcze było za komuny, to jeszcze nie był 80 rok. No ja już wiedziałem, jaki jest program pobytu mniej więcej będzie. Miał helikopterami przylecieć na, na, te, na stadion Hutnika, wylądować i stamtąd przejechać do, do mogiły, do, do klasztoru. No oczywiście obstawi wszędzie, ale pomyślałem sobie tak, w mogile tam fotoreporterów będzie jak, y, jak nasypał. <laughs> Wszyscy będą robili, obstawy będą. Będzie lądował na hutniku, więc w końcu to jest obiekt kombinatu. I trudno mi było. Dla mnie to było zupełnie oczywiste, że przecież ktoś z kombinatu, jakieś władze kombinatu będą go witać z dyrekcji, czy z komitetu partyjnego, czy, czy, czy że, że, gospodarze będą na, na, witać papieża na swoim obiekcie. Normal, normalna historia. No dobra, no to wale gdzie? Do komitetu fabrycznego partii, no bo to... No wchodzę akurat, i był sekretarz, e, pierwszy sekretarz partii, sekretarz związków zawodowych, prezes związków zawodowych, tak, że to wtedy siedzą. Ja mówię, słuchajcie, bo jest tak, papież przylatuje, ja bym się chciał zabrać e, z, tą, z tą, grupą z huty, z gospodarzami, którzy będą go tam widać na, na, na wojsku hutnika, na obiekcie. Czy popatrzyli się po sobie? Nie, nikt z huty nie będzie papieża witał ale znalazłem sobie sposób. Znalazłem sobie na trasie, na trasie e, z, z tego. No oczywiście fotografowałem te helikoptery, jak leciały górą. No i później jak e, papież jechał, znalazłem sobie takie jakieś, jakieś, jakieś jakaś kopa ziemi było, czy coś wysoko, wylazłem. No i stanąłem sobie, papież wyjechał tym odkrytym wozem i jeździ. No ja miałem ustawione, no ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, już nie bawiąc się specjalnie w to, żeby obraz, tylko, tylko po prostu jak trzymając go w klatce i po blendzie przekręcił, ciach, ciach, ciach po migawce. No i wyszło mi zdjęcie. I przez przypadek wyszło mi świetne zdjęcie, jak papież błogosławi, a w tył za papieżem widać kominy kombinatu jeszcze w luce, w luce pomiędzy drzewami. Z soboty na niedzielę wydarzyło się e, coś, co jakby wisiało trochę w powietrzu, ale nikt to do końca nie wierzył, że władze się e, zdecydują na ten krok. Ja, ta, ja się tak położyłem spać koło wpół do 12. I, i było, było, może za 15-12, kiedy, kiedy ktoś do drzwi zapukał. Myślę, kto, kto, kogo tu jeszcze przeniesie przed północą, chociaż zdarzało się, że znajomi koło 11 jeszcze lubili wpaść tak na chwilę, żeby, żeby, żeby coś tam e, pogadać. E, wstałem, otworzy... pytam się, kto tam milicja, słyszę. No, no to ja zgodnie z, że tak powiem, z wyuczoną przez, przez ten okres działania w opozycji e, instrukcją, mówię panowie, proszę o 6 rano, wtedy, wtedy panów wpuszczę, teraz jest noc, nie ma szans po prostu. No ale mówi, ważna sprawa, proszę otworzyć, bo tam mamy nakaz prokuratorski. Ja proszę przyjść o 6 rano. No to mówi, no to wyważymy drzwi. No mówię, no to wyważcie. I, i oni, i, i nie wiem ilu ich było, wtedy oni odeszli. Oni odeszli, ale, ale, ale ja już czułem, że coś jest y, y, niedobrze. E, zrobiłem sobie kawy, e, rodzice wtedy się obudzili, matka się pyta, co jest, prawda, ojciec też, też lekko podenerwowany. Ja no, no mówię, nie wiem, no, milicja była przed chwilą, że mówią, że drzwi wyważą, ale poszli. E, minęło może jakieś pół godziny, y, jakieś było może 15 po 12, gdzie jeszcze raz przyszli, powiedzieli, no, że, że, że muszę otworzyć, bo inaczej wyważą drzwi. No, no to, no, to wyważajcie. No, ojciec coś tam zaczął jeszcze krzyczeć, y, też zdenerwowany, że mówi, że który wejdzie pierwszy, to mu łeb rozwali siekierą. E, co zresztą y, w dokumentach, y, które otrzymałem z IPN-u, zostało dokładnie <laughs> opisane przez jednego, właśnie wtedy z, y, jednego z oficerów, którzy brali udział w tej akcji. Przynieśli taką dużą łyżkę do ściągania opon samochodowych w tych, w tych y, w, tylko, tylko, tylko w tych ciężarowych samochodach, wjechali w drzwi, drzwi po prostu wyleciały, e, zniszczyli zamek, wszystko, no bo to tego. No i, no i, no i y, prawdopodobnie e, pamiętając o tej siekierze i, i, i o, tym, e, i, i, o tym rozwaleniu głowy przez, przez ojca, który oczywiście nie wiem, czym kierowany to powiedział, no to weszli z bronią z, z bronią weszli, no ale jak zobaczyli, że ja spokojnie siedzę, e, prawda, we, we fotelu popijam kawę, no, to, no to, to, to, to już tą broń opuścili. No i wtedy podali mi kartkę, że e, powiedzieli, że stan wojenny, jestem internowany. E, na tej kartce jeszcze, jeszcze, jeszcze było jako miejsce internowania był zapisany zakład karny w Ruszczy, że oni prawdopodobnie do końca nie wiedzieli jeszcze, y, gdzie to wszystko będzie, będzie realizowane. Y, no, pożegnałem się z rodzicami, y, powiedziałem, że pewnie się dowiedzą za parę dni, co, co się stało. I wtedy po raz pierwszy, co prawdopodobnie było też efektem odczytania się różnego rodzaju książek, no, bałem się o życie, znaczy liczyłem się z tym, y, tak, y, znaczy bałem się y, najbardziej tego, że, że mnie wywiozą gdzieś nad dubnie, prawda, i, i, i po prostu mnie, mnie zabiją i na nikt nie będzie wiedział o tym, co się stało. Autentycznie poczułem się szczęśliwy, jak, jak, jak zostałem zawieziony na osiedle zgody tam na komisariat, a tam już paru kolegów zobaczyłem, bo tam już nas tak e, zwożono aż do piątej rano. Pamiętam, jak siedzieliśmy w pracowni. Obowiązywały już jakaś godzina policyjna, jakieś zaciemnienia. No w ogóle wszystkie wspomnienia naszych ciotek i babci ożyły od razu. I reflektory, nieprzyjemne reflektory biegały po tych oknach. Wydawało się, że to wejdzie to światło w ogóle do, do mieszkań. Wszyscy oczywiście wtedy byli przerażeni. Ten kombinat ryczał, te syreny wyły. Ludzie byli przerażeni, bo nie wiedzieli, co tam się dzieje. Ci z kolei na zewnątrz, bo zamknięty, zamknięty strajk się zaczął. Co tam się dzieje? Wiadomo było, że tam, gdzie są, ktoś ma kogoś bliskiego, no to się denerwuje. Tuż, tuż, może na drugi dzień, byłem w kancelarii parafialnej. Przyszedł młody człowiek i mówi, że jestem z kombinatu. Tam na kombinacie Ludzie się buntują, nie chcą uznać tego, nie chcą władzy wojskowych. No i proszą, żeby tam księża przybyli. Żeby tam y, księża przybyli. No i myśmy o tym myśleli, zorganizowaliśmy i poszliśmy tam. Wtedy akurat y, myśmy y, odmówili wytapiania stali. Wytop zleciał z pieca i już ładowanie następnego nie było, ładowania tylko opróżniony piec jeden, drugi, trzeci i przyjechała policja, e, policja, wojsko. No, no i ja to tak fotografowałem tam zdjęcia, część, jeden serwis dla księdza Gorzelanego, drugi serwis na wydział. Dobra fucha była, lodówkę kupiłem już. Bezpieka była wtedy zainteresowana wyjazdem internowanych i tych wszystkich wrogów, prawda, ustroju, jak ich nazywano, za granicę, no bo wtedy mieliby święty spokój. Pojechałem do, e, do, e, do Chicago, tam, e, tam ci znajomi już załatwili na, na jednej z takich stacji nadawczych, wykupili co, półtorej godziny codziennie rano takiego wolnego, wolnego pasma. No i, i, i tak zacząłem prowadzić, co się nazywało Radio Opinia od, od wpół do szóstej do siódmej zawsze co, codziennie był program radiowy. Każdego dnia e, dzwoniłem do innego korespondenta do Polski i na żywo mieliśmy relację tego, co się w Polsce dzieje. Dopiero gdy Andrzej Fidyk objął redakcję dokumentu w pierwszym programie telewizji polskiej, uzyskałem akceptację i razem z mieszkańcami Nowej Huty, ze świadkami tych wydarzeń, stworzyliśmy film Róg Marksa i obrońców krzyża. Dlaczego Róg Marksa? Dlatego, że ten krzyż w tamtych latach y, mieścił się przy zbiegu ulic Majakowskiego i Marksa. Ale film robiłem w latach 90 powstała już nowa ulica Obrońców Krzyża, czyli to jest taka zbitka właśnie Róg Marksa i Obrońców Krzyża, taka zbitka nazw. Reakcja na ten film mieszkańców Krakowa była wielka, tak wielka, że film spowodował manifestację pod sądem y, rejonowym w Krakowie, gdzie ludzie domagali się ukarania winnych, gdzie mm, film był y, stał się później dowodem w sprawie. Czyli prokurator mm, przejął ten film i i ponieważ sporo ludzi już nie żyje, a wystąpiło w tych filmach, y, w tym filmie, no to po prostu były to relacje tych ludzi, czyli właściwie to były dowody w sprawie, to był materiał jednak bardzo taki dokumentalny. Zdecydowałem się wrócić y, do Polski, chociaż tam koledzy mnie namawiali, że, że mi załatwią stały pobyt czy zieloną kartę, ale jakoś, jakoś ciągnęło mnie przede wszystkim do Nowej Huty <laughs> z powrotem. No i wróciłem po roku Wróciłem do Polski e, w, w takim momencie, kiedy, kiedy już e, były ustalone listy Komitetu Obywatelskiego e, do, do Rady Miasta Krakowa. Ja w zasadzie byłem, zostałem tylko mężem zaufania w, jednych, w jednej z komisji właśnie Komitetu Obywatelskiego i, no, i, i tak z, zaczął się już ten czas w tej Polsce wolnej.